sattuneesta syystä kaikkien Suomen 15 suurimman kaupungin kadut ovat täyttyneet vihamielisistä henkilöistä. Lisätietoja asiantilasta annamme myöhemmin, joten pysykää kanavalla. äärimmäisen tarttuva. Kyseessä on käytännössä moderni mustasurma.